Okay, thank you. Okay. For example, I want us to do something like really important. Uh, avoir, être, aller. because I'm not sure you know by heard all of them. So what is the pronoun? Anna, Yani J'ai. La J'ai. Without the verb. J'ai without the verb. Je. Je. Et ensuite. Te. Te. Tu. tu. Il. Il. a, Il. Elle. Il. Elle. Vous. Non. Nous. Nous. Nous, Nous, vous. Il avec S, elle avec S. Ok, très bien. Je ou alors. Ok. Avoir. Yala, we will do one each one. Um, À avoir. Ok. J'ai euh, Joey. Oui. J'ai. Tu oui. Tu as. Tu as. Ah. Oui. Ah. Okay. Il a. Uh -huh. Nous euh, avons. Avant. Nous avons. Vous avez. Vous avez. Oh. Euh, ils avant. Avant. Ils ont. Ok. you et Mohamed, ils ont. Ils ont. Mariam, être. Je suis. Et tu es. tu es, eh, et il est. Et, eh, eh, nous sommes. Sommes. Oui. Et vous êtes. Et ils sont. Très bien. Mohamed, allez. Oui, euh, je vais. Tout va euh, Il va Nous allons Vous allez Ils vont. Très bien. Okay, so these three verbs are really important and you have to know it by heart, okay? Okay. Okay.